Asalamu alaikum wapenzi watazamaji wa kipindi chetu hichi cha Sema na Tifu TV. Aa, ah, leo tupo katika maeneo haya ya Magomeni na sasa hivi tumetembelea madrasa hii, hivyo hapa tuko na ustazi na kuta wapo katika ujenzi wa madrasa. Kwa hiyo wacha tuambie kwanza ustazi anaitwa nani, na baada ya hapo tutaendelea moja baada ya jingine. Karibu sana Sheikh. Ah, kwa jina anaitwa Ramadhan Rashid Juma. Ah, labda kule wate, watazamaji wetu wa Tifu TV wapo wapo katika live wanakuangalia. Hemu tu tuzungumze tena, nataka nikuulize kuhusu masuala madrasa. Nimekuona uko hapa katika madrasa, nini ambacho kinaendelea hapa? Hapo unaendelea ni ujenzi wa madrasa yetu, sababu huu ni mwezi wa pili sasa, watoto hawasomi sababu ujenzi ule sita kutokana na uwezo ulikuwa mdogo. Kwa sasa tunaendelea kidogo kidogo kujenga madrasa ili kimaliza mwezi wa Ramadhani watoto wapate kusoma katika madrasa yetu watu wanataka kuulizana e, hii madrasa inaitwa madrasa gani? E, lakini tukiacha jina hilo la madrasa, nilisikia kuna kilio kidogo ndani ya madrasa yenu, hususan kuhusu swala zima la ujenzi e, kutokana na mazingira ambayo mko nayo kwa sasa. Tatizo kitu gani hasa? Kwanza madrasa yetu unaitwa Makatul Mukarama, iko Magomeni. Tatizo kubwa uwezo uwezo, kwa sababu madrasa ilivunjwa tangu mwezi wa Shabani mwanzo mwanzo, lakini mpaka leo imeshindwa kuendelea au kumaliza madrasa yetu, wanafunzi wakasoma kutokana na uwezo. Uwezo wetu mdogo, kifupi, uwezo wetu ni mdogo. Labda kama nitakupa nafasi ya kutoa maoni, kwa sababu kipindi hichi kinaangaliwa na watu mbalimbali, wakiwemo viongozi wa nchi mpaka mheshimiwa rais wa nchi. E, utatoa maoni gani hasa juu ya e, kilio chenu cha madrasa yenu hii ya Makatil mukarama Kwanza maoni kwa madrasa yetu ni kusaidiwa, ni kusaidiwa kwa sababu uwezo wetu ni mdogo, tumekwama hivi tunakwenda kule kidogo, kwa sababu huu ni mwezi wa pili sasa. Madarasa yetu tangu jenge, nadhani tunaiona madarasa ya matofali, ndio za kozi ya nne, hatujawezeka hajafanya chochote. Kwa hiyo maoni yangu, wenye uwezo wajitokeze kusaidia madarasa yetu. Hii ni hali halisi jinsi kama tunavyoiona katika e, eh, haihai hizi za kutengeneza au kuijenga hii madrasa ya Makatil Mukarama ambayo iko hapa Magomeni Zanzibar. Hivyo unatakiwa kama una mia, mia mbili au mia tatu unatakiwa kuwatafuta hawa wanafunzi wa Makatil Mukarama ili kuweza kuja kuchangia kesho na kesho kutwa. E, tupo duniani lakini kesho kutwa hatupo, au sasa hivi tunaweza tukaanguka. Hivyo basi katika mchango wako huo utakuja kuona mbele ya safari. Bado tunaendelea na kipindi chetu hichi cha Sema na Tifu TV na bado tuko katika maeneo haya haya ya Magomeni. Uh, na hapa tuko na mama yetu, atatuambia kwanza yeye anaitwa nani, ikisha baadaye tutazungumza kiundani zaidi, hasa kuweza kuhojiana katika kipindi hichi cha Sema na Tifu TV. Mama, karibu sana. Kwa jina unaitwa nani? Naitwa Zeredi Muhamed Saidi. Nasikitika kwa chuo hichi mwezi wa Ramadhani huu mtukufu ambao ndio mwezi wa ibada, ndio mwezi mzuri wa kuchuma. Kwa chuo hichi kimeziliwa mpaka saizi kina miezi miwili, hatujapata kuwezekewa watoto wakasoma, na sisi kina mama tunasoma hapa, tuko wengi, lakini tumeazima nyumba kwa jirani, tunasoma ili kuupa nguvu mwezi wa Ramadhani na fadhila zake na sababu zake. E, na nasikia kama wamekuja watu hapa wanataka twende kwa sheha, sijui wamezuia, sijui manispaa, sijui nani, pasijengwe. Itakuwaje kuwa chuo hichi kisipate msaada wa kujengwa? E, kuna kuna hali gani ya kuwa wa, wako watu wanasaidia vyuo vijengwe bila tatizo lolote, lakini chuo hichi kiko katika mtaa wetu huu wa Wandarasi eh, madrasa hii ya hapa, ikawa mwezi miwili hii watoto hawajasoma, na saa hizi mashule yashafungwa. Ilikuwa bidii ya kusoma ni hapa e, tunasemaje e. Labda kwa kuongezea, mamangu, wewe ni mkazi wa hapa bila shaka. Ndiyo. Labda historia inakwambiaje kuhusu e, madrasa hii huko unapoijua mwanzoni kabisa, iko vipi historia yake? Historia yake hii inasomwa kila kila siku inasoma, haina likizo kuwa Disemba au Ramadhani inasoma mpaka inafika mwezi ishirini na sita Ramadhani, tunafunga chuo hapa kwa ajili ya sikukuu. Kisha sikukuu tunapungua chuo, tunasoma, watoto wetu wanasoma, na tuna mwalimu mzuri sana, anaendelea vizuri kutusomesha sisi watu wazima na watoto pia. Labda mama, kama tutakupa nafasi kidogo ya kutoa maoni yako, kwa sababu kipindi hichi kinaangaliwa na watu wengi, watazamaji wa Tifu TV, viongozi wa nchi, watu mbalimbali mbali. Utatoa maoni gani hasa kuhusu madrasa yetu? Maoni yetu tunatoa, tusaidiwe. E, tulio hapa wote ni maskini tunataka chuo chetu kijengwe kiezekwe vizuri sana. Naona upata muda masika kikavuja chuo hicho. Hayo ndo masikitiko yetu. Kwa nini vyo vya wenzetu wote vimejengwa vizuri eh? hichi ni chuo, mwenye nyumba hii kajitolea sadaka ili watu wasome hapa. Leo anaambiwa aende akachukue kibali sijui wapi sijui wapi, itakuwaje mambo haya? Na viongozi wapo, tunataka viongozi waje wakione, tusaidiwe chuo chetu kijengwe. Ama hichi chuo kinaitwaje? Kumbukumbu zako kinaitwa uh, Madrasati Mukarama kinaitwa chuo hichi na kimesoma wengi wengi tu. Saizi washakuwa watu wazima, washaoa na watoto wao eh, washaolewa na wanasoma hapa hapa. Hii ni hali halisi jinsi kama mama yangu anavyozungumza hapa e, juu ya uendelezo wa ujenzi wa Almadrasati Makatil Mukarama. E, eh, tuko pale pale kwamba ulichokuwa unacho chochote, basi unaweza kututafuta kwa njia moja ama nyingine, au kaulizia uwanja wa Wandarasi Magomeni, basi utaikuta madrasa hiyo ikisha, utakutana na maustazi wa madrasa hiyo ikisha, baadaye malengo na mazumuni ambayo umeyakusudia kuweza kuchangia madrasa hii itapatikana. Penzi watazamaji, bado tunaendelea na kipindi hichi cha sema Sema Native TV. Sema Native TV maeneo yote tofauti tofauti ndani ya nchi yetu. E, hapa tuko katika hii madrasa na bado tunaendelea kuhoji maustazi hapa, na hapa tuko na kakaangu, yeye atatuambia anaitwa nani e, kisha baada ya hapo atatupa historia kidogo ya hii madrasa. Karibu sana. E, naitwa Othman Haji ni mmoja wa memba katika hii madrasa na tupo hapa kwa ajili ya ujenzi wa hii madrasa, na kama mnavyoona hapa, nafikiri ujenzi umeanza tangia Ramadhani haijaanza, lakini kutokana na hali ambayo ipo ukata wa fedha, kwa hiyo umekuwa unasuasua na kipindi chenyewe hichi cha mvua. Kwa hiyo umekuwa ujenzi wenyewe ndo kama mnavyoona, nafikiria hivyo tunajenga, lakini huko ukija mvua inabidi wakati mwingine uache kwanza, lakini kama tungekuwa tuna fedha ya kutosha, maana yake tungekuwa tushajenga tushamaliza, na mvua haituathiri chochote, lakini kutokana na hali tunashindwa kuendelea na hilo. Labda ndugu Osmani e, kuna baadhi ya madrasa hulalamikiwa hususan baadhi ya madrasa za dufu, na hapa nilipata tetesi kwamba madrasa yenu ya Makatil Mukarama nayo pia ni madrasa ya dufu. Labda ni kwa sababu gani hasa e, mpaka kufikia hatua ya kuweza kulalamikiwa, na vingine pia imefikia wakati na kufungiwa kwa baadhi ya madrasa? Nini tatizo hasa? Hem, jaribu kuambia wapenzi watazamaji wa tiftv Haya, kwanza niseme hizo madrasa zote ambazo zimefungiwa, ukiangalia chimbuko lake sio madrasa, ni maskan. Kwa hiyo kama ni maskan, maanake maadili ya kimadrasa na maskan haziendani, kwa lazima watafungiwa tu. Lakini zilizokuwa madrasa tangu mwanzo ambazo zimeanzia na msingi wake ni kusomesha Qur'ani, haziwezi kufungiwa hizo madrasa. Kwa madrasa zote ambazo zimeanzia maskani kwa ajili ya kufanya dufu, ndio kitaga uchumi chao, lazima zitafungiwa, sababu haendani na maadili ya dufu. Kwa lazima madrasa kama hizo hawezi kuendana na kasi ambayo inaendana na ofisi ya mufti hapa katika kwenda na kurudi ndio nimefanikiwa kuona ujenzi unafanyika, lakini katika kuuliza pia nimeambiwa kwamba nilikuwa ni shida na mwalimu mkuu au mwalimu wa madrasa hii, mwalimu mwenyewe, lakini nikamkosa. Labda ni nani hasa ambaye ana dhamana ya makatili mukarama kwa wakati huu? Kwa sasa dhamana ipo kwetu sisi vijana ambao tumeachwa na mwalimu mkuu, akiwemo tunaye msaidizi Mwalimu Ali Juma, tupo na sie wengine na vijana wengine kama unavyowaona, sababu ni jukumu la kwetu sote, si la mtu mmoja madrasa. Labda nikikupa nafasi, je, ya kuweza kutoa maoni yako kidogo au kupeleka tu maombi tofauti tofauti kupitia eh, madarasa yenu hii ya Makatil Mukarama, utatoa maoni gani hasa kwa watazamaji wetu? Lakini pia kipindi hichi kinaangaliwa na viongozi mbalimbali akiwemo Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Ah, mi maombi yangu nitayapeleka, kwa rais wala kwa bunge wala kwa wanasiasa wote, isipokuwa napeleka zaidi kwa wananchi na majirani ambayo wamezunguka maeneo haya, kwa sababu Unajua, wakati mwingine unapowaomba marais michakato inakuwa mingi, pita huku pita huku, mwandikie barua huyu. Lakini majirani ambao tunaumwa na hili jambo na tunaliona, basi sisi ndo tuna uwezo wa kulichangia, kwa sababu tusingoje mpaka tuanze ngazi za juu, wakati ni wenyewe sisi tunaliweza. Kwa ushauri wangu kwa majirani na wahisani wadogo wadogo huku chini, wanaoweza wakituchangia kwa wanasiasa, si mbaya, lakini zaidi ningependa kwa watu wa mtaa huu pia wangetuunga mkono ili tulikamilishe ili watoto wapate kusoma na michakato mingine ya kidini iendelee mbele. Mchango ni muhimu kuweza kujitolea wewe kama wewe, na unapofanya hivyo, maanake umejitengenezea mazingira mazuri mbele ya Allah subhanahu wa taala. Ni mimi nilotayarisha kipindi hichi cha Sema na Tifu TV, naitwa Muhsin Salum. Tifu TV kijamii zaidi. Asante.